vipi mtazamaji wa Stein TV? Hii ni Stein TV, mimi naitwa Keti na kipindi hewani saa hii ni mjasiriamali. Tuko maeneo ya Kawe, mtaa wa Mashauzi, tumekuja kupiga story na mmoja kati ya vijana ambao wanapambana kweli kweli, atatuambia namna gani basi ambavyo ameanza mpaka kufikia hapa. Habari? Safi. Mzima? Wa afya. Kuna vibe sana. Yes. <laughs> okay. Kwa majina tunakufahamu kama nani? Kwa jina naitwa Saidi Mapunda. Saidi Mapunda, Wewe ni mkazi wa wapi? Kawei. Okay na hii ndo ofisi yetu e. Hii biashara ya fundi cherehani umeanza muda gani mpaka sasa hivi? Mm, mbili na kumi na ngapi, kumi na tisa ndo nimeanza rasmi, eh, elfu mbili na kumi na tisa yani hapo nime ndo nimeanza ni kushona rasmi, nishajua ukitoa na kujifundisha kujua nini hivyo, hapo ndo nishajua ni ukinipa nguo na kushonea inaeleweka. elfu mbili na kumi na tisa ndio sawa 2019 mpaka sasa hivi ni muda mrefu sana kwenye kazi kuna kuoga na changamoto pia na kuna kuoga na uzuri wa kazi tuanze kwenye changamoto labda kazi yako hii tangu uanze 2019 mpaka sasa hivi kuna changamoto gani ambayo kubwa ulishokutana nayo imekuachia alama kwenye moyo wako mpaka unasema okay nafanya hii lakini kuna changamoto ulishokutana nayo ah hii ni kubwa sana sitaka nisahau ni ipi hmm, kibongo bongo kukopwa mikopo ah <laughs> mi unajua hapa ninapofanya kazi yani kifupi nimezaliwa hapa nimekulia hapa sehemu zingine kwa naenda tu yani kama kukaa kwa muda kadhaa hapa ndo kwetu kwa sasa asilimia kubwa yani wanakuja kwa sababu tunamjua fulani na kasha kuja mtu labda miaka hiyo kwa gami yani si unajua utoto ana, unazaliwa anakuona unakuwa makuzi yako ehe anakuchukulia anakuweza anakumudu mtu anakukopa nguo mbili nguo tatu bongo bongo upo nyuma maudishwa eh maudishwa ni vibaya mno hivyo mikopo anakopa kwa kwenye swala mikopo kidogo, kama unaona kama ndo changamoto ambayo inakuyumbisha, ina ulishawahi kuwaza labda kutoka nje na Kawe kusema, kwa sababu Kawe nimezaliwa na ndo eneo ambalo nafanya kazi, hebu nijaribu kutoka wenda, kutoka Kawe, labda niende Mwenge, niende Tegeta, niende Bunju, wapi ukafanye shughuli zako kama hivi? Ah, hizo plani zipo, ila sio kwa sasa hivi bado, kwanza bado. Kama muda gani hivi ndio tunaweza tukaondoka? Mda mda siwezi kusema <laughs> siwezi kusema mda gani eti sababu mwezi mmoja au mwezi miwili, ah, hapana, ila nitajipanga, nitaondoka tu, hiyo ipo, nitatoka. Okay. Uh, unaonekana kama ni yani, unaonekana kama ni mdogo mdogo sana kiumbile, sijui kimiaka imekaaje, lakini tu kwa muonekano wako na kufanya biashara, kufanya shughuli ya fundi cherehani, alafu kwa kipindi cha nyuma ilizoeleka sana fundi cherehani ni mwana mwanamke sasa hivi kuna wanaume pia umeona watu wanaenda wanajifunza. Ukisikia mtu labda mtoto akimwona unajua ni ngumu sana kumsikia mama, nipeleke sehemu fulani nikafundishe, nikasomee ufundi cherehani, labda nipeleke VETA, nipeleke kwa mafulani akanifundishe. Ilikuwa kawaida. Sasa hivi wanaume wamekuwa wengi sana kwenye ile game la fundi cherehani, unalizungumziaje? Watu waendelee na, na, na maono yao yale yale ya kuona kwamba hizi kazi ni za kike labda? Ah, hapana, hapana, kwa sababu kwanza sasa hivi ni kiufupi, madizaina karibia wote ni wanaume na mafundi wanaume kuliko hata wanavyotegemea wao. Yaani kutaka nguo yako ishone ieleweke ishone na mwanaume. Yaani hata ukienda sehemu za finishing kwa ma, kwa mfano kama mimi hapa sisina overlock, ina maana fundi ambao ya chini kama mimi kuna sehemu tunakutana katika overlock na mtu anapiga nguo overlock. Nguo ikikamatwa vikisimamishwa unajua hii hii kashona mwanamke. Kwa nini? Inajulikana kabisa hii nguo ina. Kwa nini? Shona mwanamke haipo sawa na mambo kibao kichwani, mtoto ajala nini, yani matatizo kibao kashaunganisha katika maisha eh. Yani mtu anaanza mwanae ajala, uko nyumbani uko ajala alipomwacha hapo nyewe madeni kibao kichwani, kwa lazima anapoishona ile. wao wanakuwa hawana vitu vingi sana. Mimi madeni naanza nini? Mimi ni kazi yako, naanza nishoni kazi yako, ni maizo uje kuchukua unipe langu, twende sawa hivyo kwenye kujitangaza sasa tu, tu, tukoje labda kwenye kujitangaza kwa hapa kawe tunakufahamu kwa sababu ni mtu wa nyumbani watu wanakuja mpaka wengine wanakopa nguo mbili mpaka tatu kulipa ni mpaka mfatane fatane kwenye kujitangaza kwenye biashara yako hii imekaaje labda tu unatumia nini kwenye kujitangaza ah ili mtu ajue Saidi Fundi si ndio wenyewe tu anaambiana sometimes mtu amemshonea nguo imemkaa eh kaenda mashuhuri yani kifupi sisi matangazo yetu rasmi katika mashughuli eh, kwa sababu mabifu mengi uswahilini eh, eh, kwa hiyo unamtafuta yule mmoja unamjua huyu hapa na mpinzani wake alafu mpinzani naye ni mtu shupashupa ndo unamshonea nguo ende ajaye kuvaa ulishai kushonaga nguo mpaka ikafika hatua watu kwenye kwenye kwenye kwenye shughuli wakaanza kuona ikashonewa na nani yule sana sana sana yani karibia nguo zote au karibia shughuli zote yani kama kuna watu hamsini wa watu thelathini wote ni mwashonea mimi na wote lazima wawalete wenzao kwa namna moja ama nyingine hivyo lazima nikishona nguo yani unashona nguo umeshona ni kila anayekuja nataka mshono mpaka unachoka mbaya jamani hebu badilisheni kwanza nguo hii shoni eh siishoni nendeni sehemu nyingine tumeenda imetoka vibaya hivyo Uh, <laughs> unaonekana kama unaweza kawa na kipaji kingine labda cha UMC. Hilo sijui kama ulishawahi kulifanya. Hapana, sina hata na. hata kutamani hata kuipenda. <laughs> bado sijui labda baadaye maisha yakinipiga eh. maisha kikupiga ndio unaweza kubadilisha ndoto eh nikabadilisha ndoto tuambie kupitia biashara hii ya cheriani kwa muda wa tangu mwaka 2019 mpaka sasa hivi labda kuna kitu ulishakipata unajivunia kwenye biashara hii nimefanikiwa kufanya jambo fulani kupitia biashara hii kwa hiyo lazima niheshimu lazima niendelee ku, ku, kuipa muda zaidi ah vingi vingi vingi kama yani karibia vitu vyote vingi vinavyonyusu mimi vingi mimi hadi familia yani vingi maradi kuwasaidia wazazi sio kitu kidogo unajua eh? mm. kwa mimi kama mimi binafsi imenipa vitu vingi sana sana mpaka sasa hivi yani kuna vijana wenzio ambao wengi wanachagua kazi lakini elimu pia hawana lakini kuna wengine ambao wana elimu ila bado wanaendelea kuchagua kazi una nini cha kuwashauri ah mi bwana cha kuwashauri ninao kaambelea kikubwa aiwaribii mfumo wao wa akili wafanye tu wapate hela ni hivyo sababu kuna watu kama mimi mi shule binafsi niliachaga sielewi Au ah, uliona uelewi shule? Sielewi, yani kia nikifundishwa sielewi, yani haviingii kabisa. Lakini kwenye cherehani pia lazima ujue vipimo, hesabu kidogo, sui nini. Ilikuwaje sasa ukaelewa zaidi kwenye kwenye kwenye ufundi, udesigner kuliko darasani? Kwa nini darasani kwa shida? <laughs> kupenda kuipenda kazi eh, ukipenda yani ukipenda kitu chochote unachokipenda lazima utakomadi ukiweze yani lazima utapigana vyovyote hadi uiweze mahesabu alikuwa anasumbua shule hadi sasa hivi kunipa daftari ili hapa gawanya siwezi ila nguo bwana, huyu hapa na kifua 40 ah fast anakwambia ka 10 hapo tondoke okay. Eh? eh unaonekana ni fundi mzuri sana unajiamini mno ah, vibaya sana mtu gani maarufu ambao unatamani kumshonea nguo yani avae kitu ambacho umekitengeneza wewe fundi, yani mtu maarufu, aidha ni msanii wa movie wa, wa Bongo Flava au hata wa mbele yoyote yule ambaye unatamani wewe kuona unamtengenezea una nguo na anavaa kwa mkono wako? Ah, Wema nampenda. Wema Sepetu. Kwa nini Wema? Nampenda. <laughs> Yaani- hakuna yani, sababu hata ya kumpenda ila tu nampenda eh, ndo star ninampenda, ila sasa hivi amepungua sana, tofauti na kipindi cha nyuma. Wema alikuwa Wema kweli mbonge kweli kweli. Sasa kwa wakati upi ambao unatamani unge ungemshonea wakati ule, wakati yuko mnene, au sasa hivi amekuwa modo zaidi kama mimi? Kwa mimi yani, wakati za vipindi vyake vyote mimi naona yuko sawa. Kwa nini? Hapo nyuma tu wanene walikuwa wanaaminika sana na mafundi, ila sasa hivi watu wanaaminika kivipi? Yani wanaaminika kivipi? Kwa sababu mtu mnene, si ndio? mtu mnene labda anaweza kusema anaweza akavaa nguo ya kumbana ikafanyaje ikamkaa tofauti na zamani watu wembamba walikuwa wavaa nguo ya kumbana anaogopa ila sasa hivi ndio ipo kwenye trend watu wembamba wanatakiwa na watu ambao hawana matumbo okay. ehe ukimshonea mtu mwenye tumbo nguo alafu akakwambia haijakaa vizuri wakati shida ni tumbo lake sio kitu kingine wewe unajisikiaje mnapokuwa mnazozana sasa ah mimi nakwambia kabla hata sijaanza kushonea nguo nitakushonea penseli ila una tumbo Eh, ni bane naambia hata hata kama nitakubana. Sijui mwingine anaweza kwambia wewe eh, nataka unibane, nitakubana ndio, kweli nitakubana. Ila haitokaa vizuri, matumbo taganyika hata vipande 60. Kwa sababu eh zaidi ya hapo watu wanashonea nguo na mabana tumbo. Hilo sio kwa hapa, sio kwa mimi. Sehemu zingine wanaanza kushonea hadi bana tumbo. Na mimi nishaanza kusomea ila bado sijakamika, kwa siwezi kukushonea. Ikaukaa vizuri. Asante Saidi. Hapo. Hongera pia. <laughs> Mtazamaji wa Stein TV, kama ambavyo umeona, tumefanya mazungumzo na kaka anaitwa Saidi. Yeye ni mzaliwa wa Kawe na biashara zake anafanya Kawe. Biashara yake kubwa ambayo tunaiona ni hii cherehani. Anaonekana ni fundi mzuri sana, mimi nitamletea nguo hivi karibuni. Nataka kuona kile ambacho watu huwa wanasifiwa kwenye sherehe, watu wenye mabifu mabifu nini na vitu vingine kama hivyo, mpaka wanasema oh, amependeza mbaya, lakini amependeza na vitu vingine kama hivyo. Thanks so much. Behind the camera yuko Raji Classic, mimi naitwa Kate, tukutane wakati mwingine.